らがプレミアムキャンパス講義棟となっております続きまして1階にはカフェ売店がありますこちらに見えますのがプレミアム寮のコンドミニアム寮となっております私が今いるこちらのスペースは中庭で生徒さんの憩いの場所となっています ちらがセラの生徒様の人気スポットゴーゴーカフェです通常のカフェメニューの他にカレーライスカツ丼ラーメンなど豊富な日本食メニューを揃えていますこちらがコンドミニアム寮の入り口となりますあちらに講義棟が見えます今からコンドミニアム寮をご案内いたします はコンドミニアムの高層階を用として借り切っています1人部屋2人部屋4人部屋とご用意しています今から4人部屋をご案内いたしますこちらが4人部屋ですシングルベッドが4つ並んでおり快適なソファーのあるリビングルームテーブル 支柱型の冷蔵庫に冷凍庫もついていますさらにシンクすべてのお部屋にウォーターサーバーが完備していますこちらがラグジュアリーなバスルームになっています奥にはシャワーヘッドの2つ入ったシャワールームお手洗い鏡付きの洗面所 コンセントはこちらを含めてお部屋に7つほどご用意しておりますここは2人部屋ですクイーンサイズのベッドとソファーテーブルあちらのパーテーションで寝室とリビングルームを分けることができますその他の設備は4人部屋と同じです こちらがコンドミニアム寮2階にあります無料のジムになりますルームランナーエアロバイクその他筋力アップに必要な器具が各種取り揃えて取り揃えられていますあちらには男女別のシャワールームサウナも完備しています My name is teacher Marivic. I'm a TESOL teacher and I also teach IELTS, TOEIC, A's as well as ESL class. Now we have various special programs and We have the best teachers and you can trust s e l a So I hope you will come here and enjoy to study English. Thank you. セラプレミアムキャンパスはいかがでしたでしょうかセブシティの中でも治安のいいことで有名な AS コーチナ地区に位置しており最高級のコンドミニアム寮で快適な留学生活をお送りください皆様の 越しを心よりお待ちしております